mio turno di lavoro era dalle 5 alle 13 o dalle 13 alle 21. Ho lavorato nel reparto confessioni, controllavo le calze, prendevo una calza dalla mutanda, tiravo sulle punte dove c'era un aspiratore che le aspirava, infilavo la mutanda in una forma e la calza veniva giù da sola. Io controllavo se c'erano dei buchi, se c'era un buco prendevo la calza e la sfilavo e l'appoggiavo. Poi prendevo un'altra calza, la infilavo nella forma e questo era il mio lavoro. Dopodiché tutto il lavoro lo faceva la macchina. La macchina stirava le calze, la macchina piegava le calze, le infilava in un inserto di carta, poi in una busta di plastica ci mettevo un bollino. Dopodiché una ragazza veniva, prendeva cinque paia di calze, le metteva in una scatola, ci metteva il coperchio, cinque scatole dentro uno scatolone, dopodiché metteva lo scotch e lo scatolone lo metteva sul bancale. Io sono Katia, ho lavorato all'OMS a 25 anni. giravano le calze. Tenevo tutto il giorno le calze sulla spalla, umide, quasi bagnate. Le prendevo per la mutanda, le infilavo nella forma, mettevo a posto le punte. Quando ne avevo infilate 12, tutto il blocco entrava nella macchina per essere stirato. Contemporaneamente usciva l'altro blocco Natale. Poi mi hanno spostato nel reparto confessione. In questo reparto era una macchina che controllava e stirava i gambaletti. Avevo uno specchio davanti, ma non per guardarmi. Questo specchio serviva per guardare i difetti dietro alla forma, perché altrimenti io non li avrei visti. Infilavo i gambaletti, entravano nella macchina, venivano stirati poi quando uscivano si sfilavano da soli con delle pinze che li trascinava lungo un rullo e li appoggiava sopra un cartone. Questo cartoncino si chiudeva con le manine della macchina, attaccava il bollino, poi scendevano lungo un nastro. Dall'altra parte della macchina c'era un'altra ragazza, ne prendeva cinque, li metteva nella scatolina, chiudeva la scatolina quando aveva riempito il cartone, che ce ne stavano 10, metteva lo scotch e appoggiava il cartone sul bancale. Mi chiamo Ala, ho lavorato all'OMS 10 anni. Ho lavorato nell'assemblaggio dove le calze erano cucite. Arrivava il carrello delle calze bianche, tubulari, lo prendeva il pacco, avvicinava la macchina Prendeva due tubulari della calza e lo infilava nelle manine della macchina e lo aggiustava. Lì la forma si spostava. Ogni 6-7 secondi lo prendeva altre due coppie di, della tubulare della calza e lo infilava dentro la forma, lo aggiustava. Tutt'altro lavoro faceva la macchina. La forma si spostava, usciva fuori le forbici che tagliava a metà. La forma si spostava e si apriva, usciva fuori la pattera che apriva il cavallo della calza. La forma si spostava, c'era il... andava giù, si tagliava e si infilava dentro il cavallo della calza. La forma si spostava. Arrivava la prima tagliacuce, dove si faceva il piccolo taglio calza, del cavallo della calza e il tassello. La forma si spostava, usciva fuori il ranocchio che emetteva il primo taglio dentro. La forma si spostava, arrivava la seconda taglia cuci che cuciva tutta la calza la forma si spostava, dall'altra macchina uscivano due manini che prendeva la calza e lo rovesciava su due tubolari. Le forme si spostavano, arrivava alla, al tagliacucci che cuciva le punte della calza. La forma si spostava, faceva rovesciare la calza e con l'aria andava al controllo. E così il mio lavoro è finito. Anche il mio lavoro è finito nostro lavoro è proprio finito.